الله عز في ربنا لما تقيه Antiga para o música نه دیر می شود اگر برگردم راه رو حیوان خداوند Вообще паромы шикарным, Стой! Ассаламу алейкум. Стой! Болла? Стой, стреляй! Наргы неме болды? Озың жап, қолың биігірек көтер. Ташта аяғыңды. Кимсің? Мен, о, анау Гулистан қышлағыдан боламан. Анда мындай аксакал. Сен биздин колго түштүң. Эми биз менен барасың. Сержант болғың келеби? Чет эл эшекти. Кто такой? Руки вверх! Asta sekin bacham. Man istodiyam. Pisaro, chigab. Beri qara. Ko'tar qo'lni. Ko'tar oydi. Tamaka! Tamaki! Ko'tar Tamaki! Komandoyte pardamu. men va anavi qishloqdan bo'laman men o'zing эй идите отсюда мы его взяли первыми ага еще чего он ещё на нашей территории или он у нас шпион которого не успели запустить в нашу территорию а пачан ман шпион не ман они худи мына эми кармалдың своих понимаешь значит она анаулар шпион экенсиң да бияққа шпион балам ман шпион и не эмесмин кужо рафти хафогар Ölç al. Аяқа? Кишининке шапсалайын бы. Слушайте, территория может быть ваш, но дорога наш. Значит, старик наш. Бяхке. Я вас умоляю. Кого мне слушать, а? Разберитесь сначала, кто тут хозяин. И так опаздываю. Да он атропуш. Бадузах дернаме куни. Он не дотат. Дузака кечик мисан диапте. Поймите, я свой. Я из вот Гулистана. Еду в село Кирмизи, к дочке. А там меня ждут. Поймите. Отпустите меня, а? Хомош. Ту бому мереви. Гапатру дар хамонжо мефамуни, фамиди? Не эле деп атат? Biz bilen barasan deyapti. Еще чего? Он наш пленный. ақталан чақырайын ба өзі сел алып барасың пучал үшін сән медаль береді үшін атасың составе хвартияны инточный граждане кыргыз халтыша мени кыргыз болуп берейин звани гиришта мехӯй э ман бо отпуск диян шуд ман модариме дидан мехоҳам эй мусафед ҳуҷҷат дорӣ конечно ҳаст паспорт лекин чӣ даркор ман хонаи худам ба набошад аниқ дер кардӣ гӯш кун агар аз гулистон бошӣ беҳтараш ту бо мо рав чен бегонаҳо биё ба ман ҳама як хел қирғизҳо тоҷикҳо ӯзбекҳо урусҳо татарҳо қазоқҳо азимаш ки харош балтай базар штоли ӯ чал орнуган бир ғарш чилбай тур биз онондар сени тақдирин чечебиз эй чӣ гуфай ای حاضر رفته گفت که مسیح حل میکنیم تقدیر تو رو حل میکنیم گفت даярдан асманга бат тәжіктер коркутуп көрөбүз товарищ сержант жақсылап бұрсылып көрбейлі бе может жалшын эле қырмызыға кызына кетип аткандыр какая разница бар бұл чалды биз алып кетишибиз керек Руку опустить можно? Нет, стой-то! Стой, пока мы не скажем. Может, все-таки заставы хавартинми? Тарсиди? Никак нет, товарищ сержант. Мы хамы кору мекнем баруи грифсини мусафет, фамиди? Ага. Ликин. чему фаромош кардем, а? Эй, таджики, мы его допросить хотим. Мы тоже. Значит так, по одному подходим к нему и по очереди допросим. И без оружия, понятно вам? Товарищ сержант, он чкоркуна. Тут сержант прицел багер. Или солдата оружие дурак. мен кеттім бір охранять жүр еш ұстат бірінші асманға атқан ұмытпа так точно тарсы жүр көресіз тұқылдары жетеді екен ассалаумағалейкум батча арестованный бері қара а че ты раз командовался тұр қолы не карта біздің жерді изучать етейін деп жатасың не карта игралды har zamonda qudam bilan ikkovimiz o'ynaymiz эй чӣ гуфтӣ бобой man гуфтамки карта бозӣ мекардаки бо худоям ҳар замон бозӣ мекунам пул баме ҳа баъзан вақт так тарҷиман гард акнун навбати ман Котор мага эмне дейт? endi zaparos meni очередим deyapti хуб дастгиршуда фамилия karimov nomam qamchibek миллат tojikman xonam guliston ба он тараф Котор мага. Эй, я вам переводчик, что ли? Разговорчики! Суроону биз беребиз. Сен жооп берип тур. Куржунда эмне бар? Курджунда я же вам сказал, подарки везу. хлеб, яблоко, дыни, водки. Подарок для куда? Он у меня веселый куда? И молоко. Молоко хотите? А Отратите индотасму. Зарул кардан мехои? Как хотите. Так, дастгир шуда. Каримов, Назима. کجا میروید؟ Я еду из Гулистана в село Кермизи к дочке. У меня шесть сыновей и одна дочка, и двадцать внучек. Внучек, понимаете, двадцать. А неделю тому назад моя дочка сына родила, внука. Понимаете? Мальчик, наконец-то! Очко, что ли? Так, не мешай допросу. А между прочим, мы его первые поймали. На нашей территории. Территория может быть ваша, но дорога наша. Слушай, где ты видишь дорогу? Где? 30 лет назад, может быть, да, была. А сейчас, где ваша дорога? Нету, так что давай отсюда. А где доказательства, что это твоя земля? Документ покажи. Не можешь показать. Дуй! Да как ты разговариваешь со мной? Эй! Эй! Эй! Эй! Ты вообще что ли? Отвал, но! Уверь! Minutum jeg kan komme i. Du minutum i. Ja, blå. Takk. قوم إن فإنسان خويكي درين مكان زیست زندگی دوران عبر انسان خطا بکن خداوند بزرگ ما بندگان تو و به خدا برمیگردیم آمین آمین Я таджик, гражданин Таджикистана, А моя жена узбечка, тоже гражданка Таджикистана. Я еду к зяту и дочке на праздник. Везу подарки на рождение внука. Мой зят Умарбек, киргиз, живет в селе Кирмизы. Мы всегда ходили по этой дороге. Ездили в гости, свадьбу играли, хоронили близких и родных. Я всегда жил здесь, с родными. Вы понимаете? А вы меня тут шпион, руки вверх, пошел сюда, иди туда, стой там. Совесть совсем потеряли, разделили это мое, это твое. Автомат вам что? Игрушка, что ли? А? Кто вам такому учит? Вы люди или нет? Успокойся, Ханчевика. Мы выполняем приказы, защищаем свои границы. Ula! Sizli kütüp toy başlamaya oturamız. Boldu bol boldum. Çegarada karma alıp kaldık o hep geldik. Hoş gelipsiz. Aa, bana geller. Yaşı mı? Rıs mı? Rahmet, rahmet. Bana şunday oğul baldar törölüp yatkanda siz bilen bizden uruk tukumumuz hiç kaçan üzülmeyin. Ne Neveremiz kutmalsın. Albatta. Siz, siz yan taldıklayın. Barakalla, bana barakalla. <laughs> Ey kallam xushshavab. Va yordamchi bobo. Ромашка, Ромашка, как обстановка? Почему не выходит на связь? Застал я ромашка. На нашем территории все спокойно. Возвращаемся скоро.